Rono sapa iki? Gusti Allah apa sapa sapa iki? Lah iya krono Gusti Allah apa krono mestine pria krono Gusti Allah kok sok. Terang wayahe ini sing kaya ngono lho. Nah iya yo ngono ae kok. Piye neh? Lur. Banyune lur, ngarep lumban. Oh, senen ini lumban. Arep apa jeneng ini ya? tak masalah ya tak masalah Banyur pe banyu bambangan kayak gini lo Setengah nih muka-muka pari ini uh, uh, Aman Orang nanduri nih Ini jenis gagal tanam lo Orang kok gagal panen Saya agak tanam ya gagal tanam Gagal tanam Muka-muka juga gagal tanam Oke terus urep Tuh kayu sana sing garuk bareng gak ngerti kayak. Gonku ke ya wayang garuk loh. Tapi lumayan gonku sih abir. Nanti garuk ah. Mabir modele. Yuk banyune lur. Rong kedok dek ini. Sampai teko kidul kalau. Rong kedok terus iki mau sing dhuwur wis ketok, sing ngesor sik kaya ngene iki. Iki sing belah sini. sebelah kene sampai tuh kaitan ngelur is dungaknya muka-muka banyu ini dangsat jadi tanturannya men urep saiki Masya Allah sampai teko kono Ayo eh, Pak kah Oh, kayak dua bendera merah putih lho. nah sing iki perang kedoa. Sambat kong gubuk. Etan gubuk. Endi? Tekone Pak Ipong ae. Oh, kae wuduk. Kae iki gor carane iki programe Pak Presiden ngono.